Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la compagnie Air Action. Mon nom est Karine De Falqui, hôtesse de l'air qui a le mal de l'air. Aujourd'hui, nous allons nous poser trois questions que tout le monde se pose et qui n'ont jamais de réponse. Pourquoi les atterrissages sont souvent brutaux Vous vous dites que vous êtes sur du low cost et donc que le pilote est encore en grève Eh bien non, c'est fait exprès. Quand vous sentez un atterrissage brutal par mauvais temps, ce n'est pas par manque de compétences de la part du pilote. Au contraire, si la piste est couverte d'eau, l'avion doit toucher le sol fortement de manière à adhérer au maximum et à ne pas partir en aquaplaning. La devise des pilotes Un atterrissage n'est finalement rien d'autre qu'un crash contrôlé. Autre question que tout le monde se pose, pourquoi les lumières s'éteignent à l'atterrissage lorsqu'on atterrit de nuit la raison est simple, c'est pour vous préparer à évacuer l'appareil en urgence en cas de souci à l'atterrissage. Aquaplanning, sortie de piste, explosion Comme vos yeux se seront déjà habitués à l'obscurité, vous verrez mieux les sorties de secours et vous pourrez plus facilement vous repérer une fois à l'intérieur. Alors, rassuré Enfin, pourquoi n'y a-t-il pas de parachute en avion Eh bien, la réponse est simple. Le parachutisme est une discipline qui nécessite une véritable formation. Il faut beaucoup de pratique et de concentration pour pouvoir sauter en parachute. De plus, il faut une faible vitesse et une basse altitude. Ce n'est pas le cas pour un avion de ligne qui vole à très grande vitesse et à très haute altitude où l'air est très froid, jusqu'à moins 60 degrés. Ce qui engendre le blocage du système respiratoire, d'où la mort. Par ailleurs, Bien que ce soit impossible, en cas d'ouverture de la porte, tout l'intérieur serait aspiré violemment en dehors de l'avion. Vous l'aurez compris, mieux pour rester attaché à sa place et attendre sagement le crash. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres demandes. La compagnie Érection et moi-même serons ravis de satisfaire tous vos désirs. À bientôt!